Amazônia Brasileira, a PIB. Estamos aqui, nós mulheres, numa comitiva para defender a Amazônia. Nós somos Amazônia, estamos sempre na Amazônia, é nossa casa, então é defender, nós trazendo a alegria, a floresta para a COP 2020, para a COP 26. Perfeito. Somos Amazônidas! Uh! uh! Não está do nosso lado, ele incentiva que a população indígena planta mais soja, que tira mais ouro da terra, das suas próprias terras. Então a violência está muito grande e aumentou muito depois desse governo que se chama Jair Bolsonaro, porque ele incentiva cada vez mais. Falando da Amazônia, falando do nosso território, desmascarar a é notícia que chega aí, aqui dizendo que está defendendo o meio ambiente, que está defendendo os povos indígenas. Isso é mentira. Eles nunca defenderam. Se fosse é para defender o clima, eles demarcavam a terra indígena. Eles é, também ele respeitava os direitos dos povos indígenas. Eles não inventavam mentira. Tem que chegar e falar a verdade. E nós estamos aqui contrapor a fala desse governo genocida.